tu bala edu pangko na to na pedi sete ona to na pedu zo wada na jamala ko makono eh bana imi non karo nani ko pedu zo savala ko na to de pedu zo arnata savala ko pesen ko na to de na arnata eh amba wi ma yonata tak momo kan waxu ko lolu dafa ko waxa yow gis nga ñu sax ko leena boko jaaju tang xol ñu ngi taxaw ci arakar bi di laaj ko mo tunu mo do lalla c'est que c'est demander renseignement lalla ko ko bu ko mere lolu waxal deg yow sereri wa nga fekk ko antu ko adi affaire bi perespirage ci do li nak e nama da tout ça là sax e dama di géré bo xamné bi bu ma do ci ay histoire dénga pourquoi muy nek fi nan dénga indi ay inconvénients yi ak yoy dañuy xaar kan rek togal kay andak sa jékal téra ah man di tam na jilé man ni jago sa buru jaré di fi ngi ma ngi do ngi xaar kaari fu kaari ñew né di ñu dal bu diké ci sa table ji lu fi fekk ci sorage rek ramassé ko yobbu dem di ko yey xal di nak xal di dénga am baxna gi yo ndax té lima waaye fi mu ne nii day lu ma ci nekk rek xeeb naa ko billaay